neste contexto porque unha a unha, segundo lle iremos desgranando as nosas propostas, teñen que ver con corrixir o, a política do Partido Popular, poñer os negocios por riba das persoas. Por iso, por iso, somos conscientes tamén, xa o adiantamos, que as nosas propostas son mínimas, son cuestións mínimas que poden atallar nalgúnha medida de valor social do país, pero son insuficientes, insuficientes na medida en que deberían vir acompañadas, xa se dixo esta mañá en reiteradas ocasións, do, dos cambios legislativos que, que se fixeron eh, durante a crise da derogación deses cambios legislativos no marco estatal que se puxeron, puxeron as institucións ao servizo da Troika, como xa lle sinalou en Marea pola mañá, e que nin siquiera frontera quizáis é suficiente pois eh, nun Estado sin soberanía monetaria o que se poida facer no Estado e que completamente tamén ter un, unha perspectiva continental. Pero, en fin, vayamos ao que nos toca, que son os orzamentos da Xunta. Nos, na alternativa orzamentaria de En Marea, xa propoñíamos elevar notablemente o investimento en políticas sociais. Por iso, propoñemos nesta moción que nos orzamentos de 2019 poden o facerse, se o consideran, o investimento en acción e promoción social se en canto menos 120 millóns de euros

Temos que reverter a caída do peso do orzamento da Xunta no conxunto da economía. A alternativa orzamentaria de Marea era viable e así o propuxemos nos orzamentos de 2018. Non aceptaron, teñen oportunidade de comprometerse cara a 2019. Isto somos conscientes tamén que ten que vir acompañado de un cambio eh, para os concellos. No informe de desenvolvemento dos servizos sociais en Galicia que, que sinalamos na, na interpelación, o noso país ocupa o número decimoterceiro en canto a desenvolvemento desenvolvemento do sistema de servizos sociais eh, no conxunto do Estado. Isto inclúe tamén os concellos, non só a Xunta, pero que hai que ter en conta que estes concellos estaban amordazados por esos cambios legislativos dos que falábamos, que lles eh, recortan recursos e sobre todo a capacidade de ter persoal para atender os servizos sociais, servicios que, por certo, malia non ser da súa competencia durante a crise, se tiveron que, que facer cargo deles por deixación tamén das administracións superiores, como é o caso da Xunta. Outra das cuestións que propoñemos, aínda que seña unha moción sobre aumento de investimento en servizos sociais e tamén aumentar os orzamentos en materia de promoción do emprego. É fundamental. Na nosa sociedade, o emprego ata agora pois era, digamos, o garante da inclusión social, mas neste momento o emprego xa non garante sair da pobreza. Por eso, ademais de promocionar o emprego, máis e mellor emprego é o que precisa este país para, para deter o debalo demográfico, sinalaba o conselleiro estes días que vai haber unha lei de impulso demográfico, por moita lei que fagan, se non temos empregos dignos non haberá un cambio demográfico, pero aparte de, de que necesitemos emprego, Necesitamos tamén un cambio no modelo da risga. Por que? A risga non é reformable na medida en que a crise trouxo eh, novas eh, formas de pobreza, trouxo novos perfís de pobreza, perfís relacionados tamén con ese emprego precario. A risga, por dar un dato, para 2018 vostedes poñen de, eh, que percibirán a risga unhas 10.800 persoas, pero é que en 2016 había 154.306 persoas cobrando menos de 3.000 euros de ingresos anuais. É urxente reformar a risga, por eso nos lle poñemos unha proposta proposta de unha primeira fase de un cambio para un modelo de renda social que, seña, que non seña condicionada, que elimine burocracia innecesaria e que permita ás persoas a inclusión social porque non o está facendo. Os problemas da risga durante estes anos impulsaron unha lei, a lei de, de servizos sociais que non, perdón, a lei de inclusión social que non tiña consenso entre as persoas profesionais. O seguinte ano desa lei houbo retrasos tremendos na tramitación da risga e logo houbo denegacións da risga que raian no delictivo. Persoas persoas que non tiñan outro recurso de protección social non podían acceder á Risga por requisitos inasumibles e que os propios persoal técnico de servizos sociais dos, dos concellos lles decían que non era de recibo. A Risga hai que reform... perdón, non hai que reformala, a Risga hai que derogala e hai que ter outro modelo, por iso teñen a oportunidade de apoiar ir camiñando cara a él. Outro punto que propoñemos é a necesidade de recuperar os dereitos do emprego público. É fundamental un persoal suficiente con boas condicións laborais para prestar servizos de calidade. Xa sinalamos aquí o, o exemplo dos centros de política social con persoal saturado, cos, cos dereitos recortados pola famosa lei de emprego público que a súa vez pois si continúa a senda das leis estatais que recortan dereitos, persoal saturado, persoal sen descanso é igual a maior accidentabilidade laboral laboral e o 40 e pico por cento da mesma débese ao sobreesforzo. Polo tanto, temos que reverter esa situación se si queremos servizos sociais de calidade. Outra das cuestións que propoñemos é deter a privatización na área de menores, que é unha das áreas, a das servizos sociais especializados da área de menores da Xunta, con maior grado de privatización. Están privatizados programas, están privatizados pois servizos como de atención psicolóxica ou están moi privatizados os centros de, de atención a, a menores menores que, que deben ser internados nun centro Nos propoñemos impulsar a xestión, a xestión pública do acollemento de menores porque eh, non é de recibo que a maior parte desta atención teña que ver pois, coa, coa xestión privada. Novamente estamos nesa cuestión de primeiro os negocios, logo as persoas. Exemplos, podemos ir a exemplos concretos. O Centro de Menores de Montealegre continuamente na Comisión Quinta se ten traído esa situación de que continúa eh, pechado e que se misturan eh, cen, eh, noutro centro outro, pois eh, perfís de, de menores que non deberían estar misturados. Diversidade funcional non saímos de Ourense. É preciso aumentar a atención residencial a persoas con, con diversidade funcional no, no eido público. Temos aí o famoso Centro de Atención á Diversidade Funcional, unha mobilización social que, que levou a provincia de Ourense enteira, que levou a rectificar a Consellería, a recoñecer que facía falta un centro público de atención á diversidade funcional en Ourense e aínda así neste ano pois apenas se consignan fondos para, para o mesmo. Outro dos puntos. Necesitamos urxentemente máis prazas de acollida para mulleres vítimas de violencia machista. É dramática a situación na cal, pois, por exemplo, a Casa de Acollida de Mulleres da Coruña se atopa saturada e as mulleres vítimas de violencia machista da área de Santiago teñen que ir a Ferrol ou mesmo a Vigo cando non hai praza e mesmo teñen que decidir rapidamente nun ou dous días se aceptan esa praza porque non hai prazas, enseguida as prazas se, eh, enseguida se quedan sen praza. É fundamental isto, aumentar os fondos para centros centros de acollida de mulleres vítimas de violencia machista. Dicimos, pois por comezar por un, por un punto, no 2019, unha casa de acollida para a área de Compostela. Dependencia, xa falamos outro día, é fundamental exixir que o Estado asuma o 50% do gasto total, pero é que ademais somos a comunidade autónoma unha das comunidades con maior copago nos servizos cando a pensión media é das máis baixas. A famosa carta, entón, anunciando a suba do 0,25 é unha burla, tendo en conta, ademais, que as persoas maiores galegas perderon un 3% do poder de compra dende 2010 de media. Outra situación que compra tallar, sendo o noso país un dos que ten unha maior taxa de persoas sen fogar, é fundamental unha estrategia galega. A isto responderonnos eh, estes días a unha pregunta de En Marea dicindo que sí, que van facer e que están facendo un estudo que, non, eh, que o están facendo en colaboración coa Cruz Vermella, pero ata o de agora negáronnos mesmo en comisión a necesidade de impulsar unha eh, iniciativa específica, un modelo específico de atención ás persoas sen fogar cando é algo que lle lo exixe a propia Unión Europea e o propio plan estatal. Residencias públicas, non me queda tempo, pero creo que foi exposto suficientemente na interpelación. Temos un modelo privatizado, en lugar de tender cara ás, a dotación de, un de maiores plazas públicas, as persoas maio, perdón, a Xunta costalle máis pagar unha residencia nun centro concertado, costalle máis eh, o que unha persoa este nun centro concertado que unha praza pública, polo tanto, compre cambiar o modelo, porque estamos nunha cuestión de modelo. Ou os negocios ou as persoas así eh, propoñemos que se revirta, que se aumenten as plazas públicas en residencias da terceira idade até cubrir cando menos en 2020 a demanda existente. É unha cuestión de modelo, todas as propostas que lle traemos son de modelo, modelo de apostar polo público, de apostar polas persoas fronte aos negocios. Gracias, señora Vázquez Grau. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señora Prado. moi boa tarde. Vou empezar dicindo que, que imos apoiar esta iniciativa que presenta eh, en Marea, unha iniciativa pois, que aborda mm, eh, moitos dos aspectos eh, relativos a, a dependencia, a discapacidade, a, mm, a menores, decir, que aborda eh, cantidad de temas pois, que están sin, sin resolver e presentámoslle unha, unha emenda eh, simplemente para incidir en uns aspectos que no, ao BNG nos preocupa moito. Non? E é que dentro desta realidade a situación da, da lista de espera tanto de dependencia como lista de espera eh, en discapacidade para mm, ser avaliados e que, polo tanto, desa avaliación se derive o recoñecemento eh, dos eh, recursos eh, pertinentes, pois siguen a ser tremendamente elevadas eh, e non se está dando resposta. Non? E logo, para incidir tamén nunha cuestión eh, que queremos deixar clara. Facía agora referencia a diputada de Marea eh, a residencias públicas e a dispositivos públicos, pero non é non son poucas as veces, sino eu diría que incluso eh, casi sempre eh, que por parte do goberno do Partido Popular se refiren a, as plazas eh, que con orzamentos públicos se, se, se pagan en entidades privadas, chamalle plazas públicas, porque son pagadas con, con recursos públicos, co cal eh, eu dou por suposto suposto que a autora da iniciativa eh, si o ten claro, pero para que quede realmente claro que o que estamos a, de, a defender eh, no BNG é eh, unha rede propia, un cambio de rumbo que na vez de recursos públicos para capitalizar empresas privadas, o que queremos deixar ben claro é que queremos destino ou recursos públicos para crear unha rede pública enteiramente pública, non eh, que sexa o mismo eh, eh, a mesma folla de ruta que no caso da sanidade ou no caso do ensino que baixo esas figuras de concertos ou colaboracións ou, ou convenios pois o que está facendo é que non eh, exista unha auténtica eh, rede pública e que no momento en que por algunha razón eh, se deixen de ter estos concertos encontrarémonos con que o goberno galego, os galegos eh, galegas, pois non temos unha rede pro, eh, propia, non temos centros propios, porque o que se está facendo é destinar eses cartos públicos a que sexan as empresas privadas os que creen esas infraestructuras. E por iso, pois, o, a razón de ser da, da emenda, non? que mm, o que pide pois, é supoñer poñer en marcha de xeito inmediato un plan de atención ás persoas en lista de espera tanto para unha avaliación como para que se materialicen as axudas que teñan eh, recoñecido a través da Lei de Dependencia o dimensionamento do cadro de persoal da Consellería de Política Social tanto para eh, eliminar as demoras no rexistro de solicitudes de dependencia da realización das avaliacións eh, eh, e da pía e o mismo no que se refire a, ao Evo. Non? De logo, eh, preocupanos moito que a, a realidade de Galiza sexa unha poboación pois eh, eh, envellecida, que vai a, en, en aumento e que de eso non se derive pois eh, actuacións eh, que vayan eh, a solucionar estes problemas. Preocúpanos eh, moito que sendo Galiza unha das comunidades máis envellecidas e, polo tanto, onde o, o peso da, da poboación en situación de dependencia é moito máis elevado en relación á, poboación eh, total, pois que os recursos destinados a, a atender a esta situación de, de dependencia pois eh, que estén por debaixo en gasto por, por habitante por debaixo da media eh, do Estado preocúpanos que esa tendencia na vez de rectificarse pois vaia eh, en aumento e, de logo parecenos eh, máis que evidente que é preciso as eh, cuestións que se establecen aquí na iniciativa de que é necesario aumentar os recursos para rematar pois eh, co limbo da dependencia e mm, dun xeito tamén eh, a salientar, eh, preocupanos o que está a significar para moitas persoas o non ter eh, recoñecido o dereito eh, de, mm, de discapacidade. Isto eh, o que fai é que a, a falta de recoñecemento deste grado supón a demora no acceso a determinados beneficios sociais que supoñen pois, unha mellora no económico, na, no familiar, no acceso á formación ou a facilidades para acceder a, a un emprego. Moitas destas persoas, en tanto non teñen recoñecido este eh, o grado estado de, de dependencia non poden acceder a ningunha destas cuestións. Estamos a falar de demoras non de días, ni siquiera de meses, estamos a falar de demoras de anos, o cal parece evidente pois que o presuizo que se lle está a causar a estas persoas é máis que, que evidente. É un, son cuestións que vemos reclamando pois insistentemente, pero dende logo en tanto non se solucionen seguiremos eh, reclamando. Moitas grazas. Gracias, señora Prado. Grupo Parlamentario Socialista, señora Blanco. Moitas grazas, presidente. Moi boa tarde, señorías. Pois Nós imos a, a votar a favor desta iniciativa. É certo que, que se tratan moitos puntos que casi, señora Vázquez Verao, permítame decir un programa electoral completo porque trata, como dicía, moitos temas pero sí que consideramos que é eh, importante cada un deles e todos en consunto. E é porque en Galicia hai agora mesmo, segundo datos do propio Ministerio de Hacienda, 1,2 millóns de persoas que están en situación de precariedade. No mellor dos casos son mileuristas e no peor pois están situados xa no umbral da pobreza. Ante esta situación, o que se debera requerir, o que deberá, ou que se entende que debera facer un goberno é invertir en servizos sociais. Pois non, resulta que vou a dar varios datos que creo que son significativos. O informe do Índice de Desenvolvemento de Servicios Sociais pois nos indica que somos o terceiro posto pola cola en financiamento. Investimento habitante ano 274,91 euros, o terceiro pola cola, suspenso. Atención en prazas residenciais 1,08 por cada 100 habitantes fronte aos, por exemplo, os 4,5 de Extremadura. En dependencia, suspenso, índice de cobertura de 6,4, en España unha media dun 8,5. E vamos a outro, a outro informe oficial que non é do Grupo Socialista, o Inserso, o informe informe do Ministerio de Sanidade. Servizo de axuda ao domicilio, suspenso, índice de cobertura por debaixo da media estatal. En teleasistencia, suspenso, índice de cobertura, señorías, catro veces por debaixo da media estatal. Centros de día, financiamento público dos centros de día en esta comunidade autónoma, 54%, en España o 40% de media. Atención residencial, Número de prazas privadas en Galicia son o 68%, en España de media o 44%. Entón, claro, cando eh, alguén di que os servicios sociais en Galicia pois, van ben, pois nos, dende logo, o que decimos é o de sempre, que cando se revisan estes informes ou casualidade, aquelas comunidades que están gobernadas pola dereita ofrecen os peores índices en casi todo, e é precisamente porque a igualdade de oportunidades é, por moito que lle molesta, señorías do Partido Popular unha cuestión totalmente ideolóxica o non invertir eh, en servicios sociais non é unha casualidade, non é unha coincidencia. Aquí falaba a señora Vázquez Verao antes de, do Centro de Atención a Persoas de Diversidade Funcional de Ourense, que sí, é certo que tiveron que sair ás rúas para poder, para que Asunta simplemente se planteara este tema na única provincia que non conta con un centro destas características e resulta que eh, o orzamento vemos este ano que é claramente insuficiente e que non hai un programa plurianual para poñelo en marcha e que non se vai a facer tal e como se prometeu esas familias e poderíamos falar en materia de diversidade funcional tamén de por que o CEGADI, ese centro importantísimo en Santiago de Compostela que foi tamén pois, proxectado por un goberno progresista e con os terreos que se cederon tamén por o Concello de Santiago cando estábamos a gobernar leva anos paralizado un centro a vanguarda en materia de discapacidade capacidad de que está totalmente paralizado e que nos veñen prometendo un ano tras outro que vai abrir xa, que non nos desesperemos e resulta que ese centro non dá chegado, co cual nos eh, si que sí que pensamos, sí que vemos que é necesario incrementar ese orzamento en materia de servizos sociais, sí que pensamos que eh, é unha cuestión ideolóxica, como lles dicía, que os gobernos da dereita que suspenden en financiamento e que hoxe como está moi o día podemos decir eh, que escoitando ao señor Correa no Congreso dos Deputados, aínda que suspenden en financiamento de servicios sociais, está claro que en financiamento ilegal de partidos políticos teñen un sobresaliente. E máis nada, moitas grazas. Gracias, señora Branco. Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez Arias. Gracias, señor presidente. Hoxe o Grupo de En Marea presenta unha moción eh, que contén 12, concretamente 12 puntos, onde se abordan cuestións eh, diversas como os orzamentos da Xunta de Galicia, a política de menores, a dependencia, a violencia de xénero, o emprego, as prazas públicas, a renda social, etc. Estamos falando de que prácticamente unha enmenda totalidade da política da Xunta de Galicia. E por que? Pois podemos resumir esta moción en que non lles gusta eh, o modelo do Partido Popular e o que queren é que a Xunta de Galicia aplique o modelo eh, das mareas. Pois ben, para saber se o modelo das mareas é correcto ou non é correcto para aplicar na nosa comunidade debemos de analizalo. Analizar cal é o seu modelo orzamentario, analizar cal é o seu modelo da renda social e analizar eh, o seu modelo de xestión. Ben, en primeiro lugar, vostedes eh, na súa moción queren que a Xunta de Galicia incremente o orzamento. Ben, o orzamento da Consellería de Política Social incrementou nos últimos cinco anos en 293 millóns de euros. Para este ano 2018, Galicia conta con máis de 700 millóns de euros a través da Consellería de Política Social. E cal é o seu modelo de financiamento? Cal é o seu modelo de orzamentos? Pois miren, Os que suspenden en financiación de servizos sociais son vostedes, non é o Partido Popular da Xunta de Galicia. Porque, miren, Concellos como o de Santiago, Vigo ou Pontevedra lideran ese ranking dos concellos que menos invisten en servizos sociais, que menos invisten nas persoas. Polo tanto, a nós nos parece moi ben que vostedes queiran máis orzamentos para as políticas sociais, pero revisen o que están vostedes facendo nos seus concellos cos orzamentos para servizos sociais. Pero claro, é que non somente se que non dediquen cartos aos servizos sociais, senón que os cartos que vostedes orzamentan logo non os executan. Miren, concellos como Santiago, Coruña ou Ferrol lideran ese ranking de concellos incumplidores que tendo asignada unha partida para servizos sociais non a gastan, non a executan. Concretamente o Concello de Santiago deixou o 78% sen executar. O Concello da Coruña o 71% sen executar. O Concello de Ferrol o 69% sen executar. Claro, así calqueira pode incrementar os orzamentos de servizos sociais e despois deixan de, de executar o 78% que lles correspondería investir en servizos sociais. Pero claro, a risga non lle serve, a risga non lles gusta, lles gusta esa verdadeira renda social que eles están poñendo eh, a funcionar nalgúns concellos. A risga da Xunta de Galicia incrementa o seu orzamento e destina 62,4 millóns de euros. Durante o 2017, máis de 14.500 persoas percibiron a risga en Galicia. Vostedes esa renda básica municipal que puxeron como proxecto piloto no Concello da Coruña anunciaron que un millar de familias, un millar de familias iban a poder percibir esa renda básica municipal e realmente a cantas persoas atenderon vostedes con esta renda? porque creo que non chega a centena. Vostedes destinaron inicialmente 2,1 millóns de euros para poñer en marcha esta renda Canto destinaron realmente? 300.000. Que pasou co resto dos cartos? Que pasou con ese 1,8 millóns de euros que vostedes ian a destinar a pagar esas rendas municipais básicas? A donde foron? Logo falan de que a Xunta de Galicia está a privatizar os servizos sociais. Esa cantinela que escoitamos todos os días no Parlamento cando se fala de servizos sociais. Pois ben, a min gustaríame recordarlles que o 100% o 100% das escolas infantís de competencia municipal dos concellos de Santiago, de Vigo e da Coruña están privatizadas o 100%, que o Concello de Vigo ten privatizado o Servizo de Axuda no Fogar, a teleasistencia, o Centro de Emerxencia Social, a intervención familiar, o Concello de Santiago de Compostela. Que pasa? eh, que prometeron municipalizar as escolas infantís e resulta que o que fixeron cando chegaron ao Concello foi prorrogar os contratos ás empresas concesionarias. E veñen aquí a decir que a Xunta de Galicia está privatizando os servizos sociais que non pensan as persoas, en quen están pensando vostedes nos concellos? No Concello de Pontevedra privatizan o servizo da axuda no fogar, xa levan dúas prórrogas, por certo. Señora Prado, O de Pontevedra é unha rede pública? É unha rede pública o Servizo de Axuda no Fogar de Pontevedra? O de Pontevedra sí, ben. E logo piden máis recursos tamén para o Servizo de Axuda no Fogar. 67 millóns de euros é o que destina a Xunta de Galicia, mentres concellos como o de Santiago de Compostela renuncia a horas financiadas pola Xunta cando ten a máis de 100 persoas en listas de espera. O seu modelo revísenno. Dende logo, nós non o queremos. Gracias. Gracias, señora Rodríguez Arias. Grupo autor eh, da moción, señora Vázquez de Verao. Mm, pois sí, claro que é unha enmenda de totalidade, claro que son unha serie de cuestións diversas porque abordamos, pensamos, o máis urxente. En canto a, a cantinela de que os concellos de que non, non son capaces de levar adiante as políticas sociais é que vostedes primeiro recortanlle financiamento, recortanlle capacidade de ter persoal, é evidente que os afogan. É bastante, bastante foron capaces de facer os concellos, concretamente da Coruña e de Santiago, con con esas rendas sociais municipais que foron capaces de cubrir situacións ás que a Xunta non chegaba. Pero é que non é só iso, é que gracias a esas rendas sociais aceleraron as tramitacións da risga na provincia da Coruña e foise reducindo a, a enorme lista de agarda que había. Eso foi o que impulsou en canto ao Servizo de Axuda de Fogar do Concello de Compostela. Primeiro blindan vostedes antes de sair do goberno un contrato que lles impide ampliar horas e agora pois veñen eh, reclamando. Menos mal que eh, os orzamentos de Compostela para este ano blindan pois os, os dereitos sociais, apostan polo emprego, que é unha fonte de, de integración social para emprego para a xente moza e duplican o orzamento no servizo de axuda no fogar. Eh, é claro que as rendas municipais non son as verdadeiras rendas sociais, ni siquiera poderíamos aplicar co, co, co, co réxime competencial galego unha verdadeira renda social, pero si ir camiñando cara a un modelo que non fora a miseria que arrisga, porque risga pregúntenlle aos técnicos e técnicas dos concellos que se teñen que enfrentar a denegacións da risga que se fan con criterios administrativos e non técnicos, porque vostedes desmantelaron, por exemplo, na provincia da Coruña a unidade técnica administrativa da risga, fanse con criterios administrativos e deneganlle a risga verdadeiros casos que quedan na, na miseria social, senón é polos concellos que, que intentan paliar esa situación. Intentan paliar porque vostedes os afogaron o última, pois mesmo nos orzamentos eh, do 2017 do Estado. Eh, imos aceptar a emenda do BNG porque engade unha cuestión fundamental que é a necesidade de reducir as listas de agarda tanto no, na valoración da dependencia como da discapacidade. O propio Conselleiro de Política Social o admitía nun almorzo, pero claro, o, re, o, a fórmula que propoñen vostedes non é a de aumentar persoal tanto na Consellería de Política Social como nos equipos de orientación e valoración. Iso é o que hai que facer. Eh, por certo que todo este despregue de servizos sociais tamén é unha medida fundamental fundamental para a conciliación a que tamén se apelaba esta semana. en fin, pois xa para rematar, aparte de lembrar, xa que estamos con Valencia hoxe todo o tempo, <laughs> si se podían eh, asemellar a Valencia pois en, en desenvolver unha renda social eh, un pouco máis digna que, que arrisgan a aumentar o orzamento de políticas sociais e tamén na acollida de persoas refuxiadas, porque estes días coñecimos que as poucas familias sirias que acollemos en Galicia están pensando en marchar porque non teñen recursos de integración social. Isto é infame e dá a medida do que son as políticas sociais da Xunta de Galicia. O que teñen que facer é exixirlle ao Estado que acolla canto menos ao que se comprometeu teóricamente coa Unión Europea, porque senón serán cómplices dese crime que é deixar as persoas refugiadas á súa sorte. en fin, xa non me queda tempo, sei que non van aceptar esta, esta moción, entón voulles trasladar, xa que hoxe se leva a trasladar o que se di popularmente, se non somos as mareas de, de Podemos, de, de, de Anova, de, de Esquerda Unida, de Cerna, todo o que dicía <laughs> o colega Manolo Lago, vostedes, según día xente, son o partido que privatiza, que rouban os cartos que logo non poden ir a sanidade, servizos sociais e ensino. o que se di popularmente, e se si se pode trasladar aquí, o que se di popularmente, en lugar de chamarlles Grupo Popular, imoslle chamar grupo eh, do, do Partido Corrupto. Nada máis. Gracias. Esa frase de rouba, eh, señora Vaquebrao... No, no, perdón. No, perdón, perdón, perdón. No, perdón. No, no, Perdón, esa é, esa é unha frase que lesiona a un grupo, lesiona a dignidade dun grupo. Entre outras personas me, me lesiona tamén a min. Porque eu pertereco ao Grupo Popular e vostede refiriuse ao grupo. Entón pídolle que retire. Non retira, chamo a orde. No, perdón, non, non, eu chamo a orde, chame xa Chame, eu chamei a orde por a, por a frase. Non, non, non, non, non, non, non, non oín outra. Non oín outra. Eu, eh, eh, eu non oín. Eu desde aquí non, non oín. Pero, pero, entón, Pero to, no, silencio. Pidame a palabra. Pida. No, no, no, non sei. Sé, sí. Pois retir, retirada ten que retirar as dúas, efectivamente, porque non é un grupo corrupto, efectivamente. Pues, entonces quedan retiradas as dúas cunha chamada de orden, evidentemente. Eu, pe, No, pero non se meta vostede neso, por favor, ahora. Pero quero decir que, disculpe, pero non entendín eso. Se si hubiera entendido, efectivamente, hubiera corregido. Pero tamén lles pido a todos que moderen un pouco o lenguaxe, se é posible. É a mané... é a... No, todos, todos, todos. Refírome a todos. A ver se nos podemos entender todos. isto, claro, se non para a presidencia estarei constantemente chamo orden, chamo, eh, en fin, faciliten un pouco o traballo da presidencia. Bueno, vamos á seguinte. Siguiente moción é do Grupo Parlamentario de Marea a través do seu deputado, señor Sánchez García, sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia e as demandas que debe realizar ao Goberno Central en relación ca suba das tarifas nos peaxes da AP9. A esta moción presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista por